Evet, buna iki yakacaksa buranın başına alalım. Ben iki yakacağım. İki, abla. Ben yakacak vatandaş. Hasan, Hasan. Şurada gel sen şöyle. İsmet. Ayağına bakın sen gel. Ali boğası ne? Ali mavi çağır. Ali mavi çağır. Ali mavi. Ali mavi.

Çal dayı çal. Thank you. this place.